さて B ブロック誰が勝ち上がってくるのか楽しみにさせてもらうよまあ誰が相手だろうと史上最高のフィナーレはイービル真田のものだ福岡の優勝決定戦も何の問題もないノープロブレムノーサプライズだよく覚えとけ This is evil. Everything is evil. すべては、イービルだ